Elvandor Vandor, Alven Splend, salute a tutti. Facciamo una prova di registrazione della presente situazione. Abbiamo una truppa nemica composta da un orco stratega 2 stelle, cavaliere 2 stelle, cannoniere pazzo 3 stelle e un eh, Misty Walker furtivo 3 stelle nemici rispettabilissimi ne abbiamo 3 di Misty Walker allora la prima cosa da fare anche se costa una eh, spesa è andare a vedere qual è la situazione nel campo di battaglia portiamo dentro perciò un'unità di acrobata di spade e vediamo qual è il campo di battaglia le walker assaliranno è inevitabile ma almeno noi vedremo qual è la situazione un attimo che carica ecco la situazione eh, abbiamo avuto diciamo fortuna perché soltanto una Misty Walker ha potuto arrivare a tiro e attaccare la nostra unità che risulta eccola qua avere avuto perdite lievissime ha visto la situazione qual è per cui la cosa migliore sarà per le tre eh, Misty Walker schierare centralmente tre eh, Golem si dispone di Golem eh, a 3 stelle Golem rocciosi che saranno messi appunto nelle tre posizioni centrali i quali saranno efficaci immediatamente contro le tre Misty Walker e successivamente con le, eh, contro l'orco generale e contro i due cannonieri pazzi quello che dobbiamo però prevedere è il più micidiale in questa situazione dei nemici ovvero sia il cavaliere 2 per contrastare il Cavaliere 2 bisogna perciò mettere delle unità che siano almeno altrettanto forti ma in quantità maggiore per cui piazzeremo saranno più lente l'ultimo entrare in combattimento ma è la stessa cosa che fa il cavaliere avanza di due per volta metteremo né alleati diciamo le posizioni sono una centrale due mezzali e poi abbiamo seguite il eh, mouse abbiamo due ali qui metteremo perciò due treant, treant vecchi treant e dovremmo vincere abbastanza bene ok per cui adesso si esce ci dichiariamo sconfitti ma questa è una sconfitta che non conta nulla dopodiché riapriamo e andiamo a schierare la nostra truppa nel modo eh, che abbiamo già detto allora clicchiamo su combattere e quindi mettiamo i tre eh, golem centrali ecco, che saranno immediatamente di fronte all'orco stratega, al cavaliere e a uno dei cannonieri pazzi. Per completare possiamo mettere alleati, quindi saranno uno completamente sotto dal nostro punto di vista uno completamente sopra, i due treant, treant, vecchi treant, 3 stelle quindi clicchiamo per combattere e diamoci da fare ecco qua l'attacco della prima mist la seconda attacca pure la terza va bene sono stati lesi i due golem ma dovrebbero comunque farcela allora attacchiamo quelli più vicini un golem possiede in tanta tutta la sua forza ecco questo mettiamolo vediamo un po' dobbiamo pensare alle mosse successive perché dobbiamo lasciare campo libero ai due treant che possano avanzare mettiamolo in questa posizione in modo che i due trend abbiano lo spazio per muoversi dopodiché tiriamo al Mr. Walker che era inglese adesso dobbiamo sopportare la controffensiva nemica sta avanzando il cavaliere a questo punto facciamo avanzare i due golem centralmente che saranno unità destinate a fare a pezzi la, il cavaliere poiché il cavaliere non andrebbe a colpire i due treant ma il, eh, i golem invece è opportuno mantenerli il più forte possibile, anche se questo ci costa un nuovo contrattacco, agiamo in questo modo. Tanto per cominciare portiamo un golem aggirando l'ostacolo naturale, un altro lo portiamo indietro. Questo costringerà la Misty Walker e il... Eh, eh l'orco generale a venire in avanti cui poi possono essere colpiti dai nostri ma anche dai treant, treant concretiamo in questa posizione loro attaccheranno di nuovo vedete però a questo punto non sono sotto la protezione del cavaliere pazzo ma anche devono subire l'offensiva il 30 allora, andiamo con primo 30 subito sul cavaliere ecco secondo 30 eh, vediamo un po' se non è possibile fare molto diversamente allora qualcuno si chiederà perché questo golem sospenso in attimo l'azione di combattimento sia stato portato in questa posizione il fatto è e mentre ci sarà battaglia nella zona centrale vedete qua questo golem procederà in avanti per andare ad attaccare i cannonieri ok allora eh, attacchiamo perciò il l'orco generale che viene ucciso con un colpo solo la Misty Walk avanza allora, andiamo missione di istruzione cannonieri bene inutile stare a eh, come dire impegnare ci basteranno ecco mandiamoci anche questo mandiamoci il, eh, il golem ecco lì cavaliere chiaramente si sta avvicinando a ecco, quel golem ma non ce la farà eh, intanto possiamo cominciare ad avanzare il treant andando verso il camiero pazzo più lontano il secondo treant avanza anche lui però rimanendo a contatto con col cavaliere e lo distrugge a questo punto stiamo ancora in fase d'attacco attacchiamo il primo eh, avanziamo tutte le nostre truppe e abbiamo attaccato il primo cannoniere a questo punto la battaglia è già vinta lo capisce chiunque non ci vorrà molto ok avanziamo sempre più possibile tutte le truppe questo è come dire un'abitudine a prendere tutte le truppe in avanti non ti lasciarle indietro indietro non ci fanno niente ecco la battaglia è terminata con la sconfitta del nemico eh, non abbiamo visto nessun principio in particolare in questa battaglia però ecco, abbiamo visto un modo di condurre le truppe eh, un principio c'è stato di la verità ovvero sia quello di ritirare le truppe eh, medio leggere in questo caso i golem di fronte all'avanzare di truppe pesanti ovvero sia il cavaliere a due stelle in modo da ottenere strategicamente avanzata e il confronto diretto tra le due fanterie pesanti, il cavaliere a vestello da una parte e i due tre, treante dall'altra. Ok, quindi possiamo concludere la vittoria e tornare sulla mappa per una nuova battaglia